Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym ogłosić, że e, zaczynam nową serię. E, to jest nowość na moim kanale i prawdopodobnie na polskim YouTubie, e, ponieważ e, na polskim YouTubie nikt jeszcze tego nie robił. E, przynajmniej nie widziałem tego. Na zagranicznym, amerykańskim już tak. E, będę testować e, roślinę mianowicie pniec przylądkowy. Jest to roślina z gatunku goździkowatych, y, pochodząca z Afryki, używana przez południowoafrykańskie plemiona do wywoływania świadomych snów oraz tak działa, że intensyfikuje no, Mm, intensyfikuje e, marzenia senne. E, zmielone wygląda tak. Tutaj w przybliżeniu. E, trochę nie jest do niedomielona. Ja nie miałem młynka ani moździerza, więc musiałem to robić za pomocą noża. A tutaj gdzieś pojawi się, y, jak to wygląda w wersji, zanim jeszcze to wymieliłem. Y, tak więc y, w najbliższych dniach, raczej nie dziś, może jutro, pojawią się kolejne materiały, gdzie zażywam pierwsze dawki tego. E, zgodnie z przepisem podanym na stronie, które będzie też w opisie. Tak więc zapraszam do e, subskrybowania i lajkowania. Jeśli Was interesuje, jak to wyjdzie, będę opisywać to, jak się po tym czuję, e, czy coś się zmieniło. No i tyle. Dziękuję. Zapraszam ponownie w najbliższym czasie.